Ciao! Allora, oggi parliamo di capelli, di styling dei capelli e vi voglio parlare di questa spazzola lisciante della Remington. Eccola qua. Allora, il modello è il CB7004, è una spazzola lisciante con testina in ceramica ed ho visto su Amazon che viene 59,90 ma è anche in promozione, quindi tenetela d'occhio. Allora, è ecco, design bello importante perché è bella pesante di suo, ha 1,8 metri di cavo con la spina classica e ci soffermiamo un attimo sulla spazzola lisciante in sé. Allora ha, vedete tutti i dentini con il rivestimento in ceramica, quindi è molto comoda, tasto d'accensione e arriva subito a temperature da 150, 190 fino a un massimo di 230 gradi e lo scegliete voi tramite il tasto d'accensione in base alle pressioni che fate, quindi una ed è 150, poi 190, poi dopo 230. Si scalda da quando l'accendete molto velocemente e si scalda bene, si scalda uniformemente, quindi è anche bella pratica. Scorre bene sui capelli, è comoda, ha il cavo che è girevole quindi è facile da impugnare e anche lei non va rotolata nel cavo che è una cosa importante poi dopo per mostrarvi ah, si usa sui capelli asciutti e ha il ehm, sensore di sicurezza di spegnimento automatico quindi se non la usate per un po' di tempo ed è accesa si surriscalda si spegne da sola quindi è anche sicura è una buona spazzola, sì. Io ne avevo un'altra prima e questa devo dire che mi piace davvero tanto. Si utilizza sui capelli asciutti e davvero cambia notevolmente, come se usaste la spazzola, e, ma neanche la spazzola più fon, la spazzola ed, e la piastra, però andandole a pettinare. Allora, dato che adesso i capelli miei sono più o meno lisci, ma considerate che non l'ho usata e ehm, l'ho usato due giorni fa e sono rimasti abbastanza lisci. Comunque vi ho fatto un breve video dove vi mostro proprio una volta che io sapete che ho i capelli mossi, una volta che ho appena lavato i capelli e appena asciugati nelle condizioni in cui sono e vedete come si comporta. Così vedete subito come funziona, come funziona. Professionalità hashtag. allora che dire mi è piaciuta l'unica cosa che però non è un fatto negativo, è che è pesante, è un po' pesante, quindi a lungo andare ciocca su ciocca un pochino si sente, ma bisogna prendere un attimo di manualità. Certo è che se usassimo il phon e la spazzola peserebbe sicuramente di più. Lato, attenzione, che io me ne sono accorta subito, il, quando si scalda, e si scalda davvero, potrebbe finirvi il dito <laughs> tra i vari, i vari dentelli quindi in mezzo questa parte in ceramica scotta quindi io che sono abituata a prenderla l'ho presa male mi sono scottata subito quindi attenzione che scotta come scotterebbe una qualunque piastra <laughs> comunque sia quindi sono io che non ci sono arrivata ma perché ero abituata all'altra spazzola che aveva i denti più fitti e quindi anche facendo così mm, non andavi a prendere la parte in ceramica questa sì però questa è davvero fantastica, mi sento di consigliarvela perché davvero vi, vi risolve la piega in poco tempo. Allora, io l'ho fatta stirando i capelli con questa tre giorni fa e i capelli sono ancora in questo stato. Ormai è, è, è ora di lavarli e sono ancora belli. Dunque, non va, cosa importante, non va a bruciare i capelli, ovviamente le passate non devi starci lì, è spento, quindi posso farlo. Non devi fare delle passate da stare qui, 5 minuti, ma devi fare delle passate come se li pettinassi. Comunque nel video ve l'ho fatto vedere, li lascia belli morbidi, belli lucidi, molto bello come effetto, non va a bruciarli, non ho notato eh, che mi sono partite più doppie punte, quindi ok anche questa cosa, è comodo eh, anche da arrivare dietro oppure è comodo. Io divido i capelli in sezione, faccio delle ciocche piccole, ma l'avete visto nel video, quindi davvero in poche passate prendo tutti i capelli e niente, io questa ve la consiglio perché davvero mi è piaciuta tanto cioè oltre al fatto che è bella è bellissima è grande, è anche bella grande però è bella, è comoda, funzionale cioè basta io ho presa questa, non è, ehm, usata questa l'altra l'ho già spostata in un altro cassetto perché è lei, è sempre lei quella che vado ad utilizzare Fatemi sapere se per caso l'avete provata e come vi siete trovate. Io come sempre spero, l'appoggio, come sempre spero di esservi stata utile, se vi è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!